assassin juga deh ah dah gue nih minta assassin semua <laughs> ya udahlah eh kan iya apalagi aku tadi ke Selena untung nggak Selena sih udah buang-buang WR ya Huh? bahagianya hidup gua apa apa game ini cuma hiburan semangat semangat bilang besok udah ganti nak bapak bahagia <laughs> Yo hello welcome back bosku nih kali ini kita main empat assassin no expert ini semua assassin coba-coba belum keluar ini ya belum keluar yang kecilnya alah ada perangko enggak perangko di sini siapa itu nongol pukul bisa lari emang enak kena colong Wush, mati kau. perangkonya. Kan kan aku dulu, Ya kecil lah. Udah aku ambil. Bantu dulu ini mati ya aku. Bantu dulu dikit. Eh, sudah. Bra. Awas mati. <laughs> pukul lu dikit pukul lu dikit kasih aku dikit ada ah, dah dah udah putih pak putih tiga menit lagi tiga detik oke okay. oke okay. kemana aku kemana aku kemana aku kemana aku <laughs> ultinya tak kemana skill satunya aku kejar kau aku kejar kencang kali larinya di roadnya eh, balik aku <laughs> kencang kali larinya aku hmm. gue jadi mama muda <laughs> ya permaisuri nggak bisa jauh kali aku bisa masih masih jauh ini ini turretnya dibiarin hancur lah nah. lalu nah, ngepus terus hmm. push terus dia dia tengok buktinya tu buktinya aja bisa main nggak lu lihat lu iya, lihat formasi main pun pakai assassin semua ini baru main kata Nana yang bilang gua pro GS siap ya. Duh, duh, duh, duh. Oh, kenapa? aku kali ya terus kejar lain anjing mana oh perangko ajar perangko mati semua mati semua oke oke happy comeback imbo mati dah aduh aku mati eh itu eh, eh, turet turet turet turet turet turet turet woi ya Allah <laughs> Allah Allah Allah Cuman mas Rafa, atasin semua. Itu lo turun coba. dia dia dia Gak bisa ini, ini turut. Kau kan pakai bayangan. Turut kita kayak mana nggak dijaga ini. Turutnya nggak dijaga. <laughs> Yo, kripnya masuk semua. Bisa dua tuh itu dua, Aduh mati. Tunggu, tunggu, tunggu bantu bantu aja aduh aku dikejar mati aku alukan cari badan juga mati-mati alukatnya. A few moments later. Iya, Nak bapak senang. <laughs> main lawak-lawak aja kan Om stres juga ya kan? Contoh, hmm. serius? Kalah. Nah, kalah. Serius kalah.